Я бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Пацарный звук как заебал Я бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Пацарный звук как заебал Я бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Пацарный звук как заебал Я бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Пацарный звук как заебал я взрываю карса, столкнулся с пулей, жизнь посрал, что стало одна все подсъебал со два дня Так и блядина, твое дело, блядь, молчать Подорву тебя на мине, после всю обойму твою мать Молитву прочитай, чтоб я ночью не пришел А если книжки нет, то устроим светошум. глок затих, мой глок затих, мой глок затих. Почему давай так трудно, лучше в армии служи Я бросаю карцер, я бросаю карцер, я бросаю карцер Протяжный звук как а? Я бросаю карцер, я бросаю карцер, я бросаю карцер Протяжный звук как бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Протяжный звук как заеб, Я бросаю карсер, я бросаю карсер, я бросаю карсер Протяжный звук как заеб, Вот май уже пришел, горючим пахнет со всех школ Снова апрель, решил посъебан дать, нахуй душу продавать, нахуй бланки заполнять Табаком учебу заменять Отлично, отлично Динго этот пример зубрил. Почему сдавать так трудно? Лучше в армии служи Почему сдавать так трудно? Лучше в армии служи Мой блок затих, мой блок затих Мой блок затих, мой блок затих мой глок затих, мой глок затих, мой глок затих, мой глок затих.